penduduk Malaysia fahamlah bila berlaku kluster sibukan laut. Itu nampak jelas. Bila kuarantin tidak dipatuhi, itulah akibatnya. Sampai 45 kes. Pasal satu orang saja. Satu orang punya pasal tidak ikut itu tidak mematuhi kuarantin akibatnya 45 kes berlaku. terlebih uh, pengurusan dan perundangan KPD Bapak Inai, tuan-tuan, sidang hadirin yang kita hormati sekalian Baiklah, tanpa Sebelum itu kita bersyukur kepada Tuhan dengan uh, limpah kurnianya kita sama-sama dapat hadir ke program Merdeka Air Community sempena Bulan Kemerdekaan Peringkat Daerah Papar di tahun 20 pada pagi yang berbahagia ini. Pada perjalanan kita, uh, Encik Ismail dari Pejabat Kesihatan uh, Kawasan Papal dan uh, terima kasih juga kepada PKK kita, Saudara Pemimpin dan Ketua Kampung ada kan? Tidak Ketua Kampung. Sosial tuan-tuan perempuan yang sudah disediakan. Pertama-tama sekali, syukur kepada Tuhan karena diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama di majlis yang ringkas ini. Jadi pengisiannya berbagai ceramah, terutamanya mengenai kempen-kempen semasa, mengenai kesehatan, lah, ya. kesihatan dan juga uh, kempen kibar jalur gemilang sempat enam bulan uh, kemerdekaan yang kita adakan pada setiap tahun setiap tahun lah. Dan uh, untuk jawatan penerangan program ini disekalikan juga dengan uh, info on wheels, ya, bahan hibahan umum uh, dalam melalui kenderaan lah dan ini kita adakan sebanyak 20 kali di seluruh daerah Papar termasuk Bengkawang, Pantai Manis dan juga Bengawan pelaksanaan SOP ini ya. jadi pelaksanaannya kedaulatan undang-undang itu peraturan itu kita akan utamakan kedaulatan undang-undang maksudnya um, apa namanya peraturan tetap peraturan kita kenakan peraturan itu kepada semua tidak terpilih tidak pilih kasih ya. bukan tuan-tuan saja bukan perempuan saja kita kita pun sama juga ya. kami pun begitu juga jadi saya tidak mempunyai masa untuk bercakap panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak kesihatan yang sudi bersama kita di mana saja, ha? dalam inform dalam ah, peringkat community dan berbagai acara dengan sejak saya di sini sejak saya bersama-sama pihak kesihatan. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih juga kepada pihak penduduk kampung sini lah. Ha? ke PKK, ke kampung kita yang berikan jasa maupun berikut orang tidak ramai datang masing-masing ada kesibukannya kan jadi uh, saya harap di masa-masa akan datang bukan saya anjuran jabatan penerangan tetapi apa ni program-program yang dianjurkan dibawa oleh agensi-agensi lain yang memberi faedah kepada kita syukur hanya walaupun dia tidak bagi uh, benda ataupun apa tapi sekurangnya memberikan maklumat itu kita kena bagi sokongan lah kan? untuk kebaikan kita juga apa melengahkan masa majlis dengan segala umat yang diserahkan, sebagai Encik Ismail Haji Lekalina Ketua Unit Pengurusan dan Perundangan jadi bikin papar untuk menyampaikan ceramah beliau. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Yang berbahagia kita punya Pembangunan penerangan Encik Said Awang. Eh, kita punya MPKK Encik David. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Eh, selamat datang kepada kita punya acara ni walaupun begini-gini. Eh, yang penting kita isi mana yang patut. Itu PKP. PKP ni kita tidak ada kita tidak ada pilihan. Satu langkah yang paling berkesan untuk mencegah penyakit ini adalah PKP. PKP ini dilaksanakan, diwartakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengolahan Penyakit-Penyakit 1988. Bukan saja-saja kita laksanakan. Ada, ada dia punya banduan. Kita guna akta ini. Untuk laksanakan, kita hadkan pergerakan semata-mata untuk kita bendung penularan COVID-19 ini. Jadi apa pun kita buat, kalau ada ahli keluarga kita yang dikuarantin, pastikan dia betul-betul dikuarantin dalam biliknya. Okay. Jadi apa perlu kita buat? Bekalkan dia makanan di pintu masuknya, pintu bilik. Jangan benarkan dia berinteraksi dengan kita. Pejabat kesihatan yang berdekatan. Okay. Dalam akta itu dia, dia, dia diletak di bawah seksyen 10. Okay. Seksyen 10 kita tahu menjadi tanggungjawab setiap orang yang mengetahui berlakunya suatu penyakit berjangkit dia kena beritahu pejabat kesihatan yang berdekatan kalau dia tidak tahu pejabat kesihatan dia kena beritahu polis ada yang tidak tahu polis kan? kalau polis pun dah tahu dia sandi juga okay. sini polis pergi dekat sampai di lokawi ha, beritahu lah polis yang kita punya jiran ni ada tanda-tanda covid kamu tahu tak tanda-tanda covid apa? tahu? Satu dia batuk. Demam, demam ni biasanya kita ukur dengan suhu. Tapi suhu biasa di rumah tidak ada suhu kan? Ha, dapat. Kalau kita tengok dia sudah ha, betul demam, ada batuk, ada sesak nafas, sakit tekak, ha, itu tanda-tanda COVID. Tidaklah kita marah tu orang. Okay. Tapi yang kita mau beritahu adalah tanggungjawab kita. Okay. Salah kalau kita tidak lapor? Salah. Kita boleh kena komponen satu lima kalau kita tahu berlaku suatu penyakit jiran kita tetapi kita tidak lapor kita boleh dikompon satu ribu mandatory tak ada kurang okay. kita masih belum menang kita masih belum menang sebab covid ini dia tidak tidak macam penyakit lain penyakit lain kau percayalah kalau kami kawal dengi di sini kan kalau sudah tujuh hari tidak ada kes pertama kami boleh ketawa semua bukan saja kita tak WHO pening kepala semua orang pening kepala sebab ini penyakit baru kita tidak ada lagi pengalaman untuk rawat lagi dia punya dia punya strain dekat lain sangat ada lagi mutasi lah ada lagi jadi kita pun kita tidak boleh cakap bila kita tidak ada kes ni kan oh ok sorry tidak boleh sama lah hari ini ada orang kam eh mock free bahan dekat mock tapi tentang dan puan Pernah tahu tak di blok ni ada berapa orang kita kuarantin? Pernah kamu tahu tak? Ha. Ada beberapa orang kita kuarantin di blok. Okay. Kalau ada daripada jalan-jalan tikus lagi. Kalau yang landing yang yang apa tu yang sah daripada lapangan terbang, yang sah daripada pintu masuk tu, okay, tidak jadi masalah. Dia melalui scanner, dia ada tanda tanda kita tahu masuk pergi pusat apa ni pusat uh, quarantine. Tapi yang di Sabah ni, banyak kan laluan-laluan tikus ha, itulah yang kita risau okay. benda ni dia tidak akan boleh kita settle dengan dengan kementerian kesihatan sahaja benda ni kita boleh settle dengan diri kita sendiri itu sebabnya selalu kita punya KP beritahu kita kena jaga diri kita jaga diri kita kita jaga kita punya keluarga kita jaga kita punya masyarakat kita jaga kita punya negara siapa jaga? Siapa jaga? Saya jaga kan? Tiada, kita sama-sama jaga. Okey. Tadi ada kuarantin di rumah atau di pusat kuarantin lah Okay, untuk penduduk di sini kan, uh, kita seperti yang saya beritahu tadi, okay, eh, kuarantin ini ada banyak jenis. Okay. Eh. Satu kuarantin wajib di pusat mana-mana orang yang daripada luar negara, luar daripada Malaysia, kita akan kuarantin di kuarantin uh, pusat. Okay? Eh, itu tidak. Tetapi mana-mana yang datang daripada Semenanjung ataupun daripada uh, Sarawak ataupun daripada mana-mana daerah yang ada tanda-tanda, ada tanda-tanda COVID. Dia ada tanda-tanda COVID. Okay? Eh, apa perlu kita buat? Kita buat penilaian risiko dia ada satu borang kita kena isi penilaian risiko dan jika ianya ada tanda-tanda seperti COVID kita ambil sampel dan kita kuarantin di rumah nah, ini untuk kes-kes di dalam dalam negeri ataupun dalam negara dalam negara kita tidak akan kuarantin di pusat okay? kita akan kuarantin di rumah okay? memang ada memang ada kita, ada yang terkini minggu lalu pun ada kita hantar satu tapi kita sudah lepaskan okay. dia kalau quarantine, ni kita akan quarantine dia dan akan ambil sampel sebanyak tiga kali jika negatif kita akan lepaskan sama juga kita akan bagi dia dokumen perundangan untuk quarantine dia dan kita akan bagi juga dokumen perundangan untuk lepaskan dia okay. jadi buat masa sekarang ni di, di MOOC ni macam tidak ada ni bukan maksud sudah habis sudah habis dilepaskan okay? tapi masa PKP itu kan orang cerita orang mungkin banyak daripada luar negara ada daripada Singapura, ada daripada Taiwan, ada daripada Perancis mana kan? rupanya orang mok ni kan banyak bekerja di luar negara okay? tapi pada masa itu kuarantin diwajibkan di rumah dia berpasar-pasar bila sudah keadaan covid menurun masa tu kita kita kuarantin di rumah sudah boleh sudah okay? Dan sekarang ni kalau kita tengok luar negara, bukan apa. Dulu kita benarkan untuk sebelum satu Ogos, kita benarkan untuk karantin di rumah. Tapi kalau ahli keluarga dengan dia sendiri kan engkar karantin. Contoh dia macam kluster Siva Gangga. Kamu ada tahu kan kluster Siva Gangga di Kedah? Dia daripada India, kita karantin dia di rumah, tapi dia engkar karantin di rumah. Jadi buka dia punya restoran, orang makan di restoran dia, semua kena jangkit. Lepas itu orang makan, kasih siapa dia terbalik. Jadilah sampai ke Pulau Pinang. Pergi perlis di Pulau Pinang. Ha. Di situ kita nampak kan betapa pentingnya orang kena quarantine. Ha. Dulu masa kita quarantine semua orang bising. Apa ini quarantine? Apa ini? Apa ini? Kami sendiri pun antar orang quarantine Kena maki hamun dalam hari kiamat sedangkan benda ni penting, sangat penting ha. sekarang ni penduduk Malaysia faham lah bila berlaku kluster sebuah ganggal itu nampak jelas bila kuarantin tidak dipatuhi, itulah akibatnya sampai 45 kes pasal satu orang sih, satu orang punya pasal tidak ikut itu tidak mematuhi kuarantin akibatnya 45 kes terlalu ha. cuba kita bayangkan Okay. Satu lagi, uh, COVID ni kemarin untuk meninggal ni sangat cepat. Dan bila lagi kalau yang umur dia budak-budak dengan orang tua. Okay. Jadi kita tidak mahu lah kerana kita punya perangai yang degil, orang lain kena. Okay. Memang ada. Cuma uh, apa ni? kita kena tengok keadaan. Kalau dia daripada luar negara, sekarang kita tidak akan quarantine di rumah. Kita akan quarantine dia di pusat quarantine. Okay. Ah, uh, beralih kepada ceramah yang kedua dan juga yang terakhir pada pagi ini untuk itu kita persilakan uh, Encik uh, Muhammad Abdul Rahman untuk menyampaikan ceramah beliau pada pagi ini dipersilakan saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini masing-masing uh, sudah kibarkankah jalur kebidang di rumah-rumah? belum belum? tidak berkira? ah oke okay, oke okay. tidak pak sempena program kita pada hari ini uh, mungkin ada sedikit uh, penyerahan pada hari ini jadi bolehlah selepas ini kibarkanlah itu jangan bilang dan juga uh, kita kibarkan juga lah bendera negeri kita negeri Sabah kibarkanlah jangan bilang Ah, kibarkanlah jarum gemilang. Kamu uh, tuan-tuan puan tahu tak? Um, jarum gemilang ni dia bukan sentiasa dikibarkan tau. Ah, dia hanya dikibarkan sempena bulan kebangsaan saja. Ah, lain daripada bulan tidak boleh. Sebab dia ada akta dia. Ah, hanya untuk kegunaan rasmi macam pejabat-pejabat ah, kerajaan, ah, swasta untuk kegunaan rasmi saja boleh dikibarkan di premis orang. Ah, di kereta pun tidak boleh tu. Tapi hanya bulan kebangsaan saja kamu orang boleh kibarkan negara gemilang untuk kita tafsirkan kita punya kecintaan kita kepada negara jadi kita sama sama lah, ya sama-sama kanlah kita kibarkan ini jarum gemilang dan juga kita punya bendera itu bendera negeri Sabah hanya untuk ini saja bulan ini ah. so um, kita juga ingin sentuh mengenai penghayatan rukun negara siapa tahu pada tahun 2020 inilah sudah ah, apa 50 tahun ini umur hukum negara tidak ada masalah untuk kita bersama-sama juga merayakan kita punya hari kebangsaan kita yaitu hari Malaysia pada 31 Ogos ini ah, hari kemerdekaan hari Malaysia 16 September nanti ya jadi saya harap semua uh, bolehlah mengibarkan kita punya jarum hilang di mana-mana uh, di kereta eh, kita kibarkan bulan ini. Wakil daripada kampung Mok Kinarun Bapak tanda dukungan anda